大家晚上好啊！这个本来是不想说，但是看到众生界的众生太苦，说是法会前呢，还是跟大家说几句啊。这个最近呢，老学员、新学员，嗯，都很辛苦啊，有很多不顺心的事纷纷上来。那么有一些是有觉悟的，有一些他是没有觉悟，不知道为什么突然会这个样子。 那这跟法界众生在寻找得度之门有关系。实际上，我们每一个自觉走上修行之道的人，那么我们每一个人的心里面都有一道门。那道门打开之后，可以通向极乐世界，可以通向，呃，诸圣者、诸佛的净土。这是？最近我也是。 等着这个法会结束了，下个礼拜安排几堂课给大家讲一讲，这个到底什么是得道了，什么是得证了，啊，怎么样才是成佛了，啊，实际上都在我们的内心世界里面，不在外求。一旦我们每一个修行者，每一个觉醒的众生，能够打开自己的心门，实际上就是为所有的六道众生。 去往这个极乐世界，呃，离苦得乐，脱离六道轮回的纠缠，打开了一扇门，打开了一道门。所以大家要，呃，知道最近的不顺，实际上都不是你们自己的这个肉身遇到什么样的麻烦了，实际上是，呃，量子纠缠在这个特殊时空场的，这个也就是端午节啊，龙生日。 呃，诸神的这个呃得这个得供的日啊，这个以前给大家讲了，端午节是历代这个王者皇帝这个祭这个法界众神的呃祭神日啊，所以是这个呃大家要重视这个节日。那么六道，特别是来自欲界天、色界天、无色界天的这个众生。 那么，天龙八部，这个包括地界的所有的神明啊，那么还有六道众生，他们要寻找得度的方法啊。所以说，我们为什么要在这个时间，从去年开始要补办一个法会？那么，这实际上是我们忽略到了一个忽略掉的一个很重要的一个祭祀日。 说是有一些大家还就是在观望，或者是觉得可做可不做。实际上，呃，我们之前给大家讲了，我们要得到百分之九十六世界这个隐态世界、眼睛看不到的世界、暗物质世界的啊这些众生的这个啊帮助啊。实际上，这个不是我们帮助他，实际上是他们在帮助我们。 这个一旦我们把心门打开，呃，让他们在这个法会期间能够顺着你的心门这道呃门啊，也就是你的心意要同步。就是不管你出多少钱，不是说你出钱多少的问题，而是说你要呃在自己的心灵深处要向所有有缘的众生说一声：“我愿意打开自己的心门。” 让你们借着我这道门来参加这个 OSS，在这个端午节举办的这场殊胜的这个龙生日啊，这个供神大法会、海陆空超度大法会，我愿意把自己的心做一道门，让你们呃通过这个门进去这个法会，进去这个道场，进去这个时空啊，希望你们能够离苦得乐。 脱离六道轮回，然后去往极乐世界，乃至即证菩提。啊，你只需要这个心意上这样相应一下，呃，实际上纠缠你周围的这些事情，是是非非都会瞬间得到平息化解。啊，无论你身上的病、事业的不顺。 家人的这个生病，或者是夫妻之间的吵架，朋友之间的吵架，同事之间的这个压力吵架，实际上都是众生要借着这个端午节寻找这个得度之门啊！所以是今天晚上呢，这个还是看到这个法界众生，那么都很痛苦，跟你们有缘的众生都在希望，眼巴巴的希望得到你们的。 这个慈悲心啊，来超度他们。说我希望大家呢，就是呃，今天听到这个录音以后，包括明天啊，这个后天我们就要做法会了，就赶紧发心啊，赶紧发心。这个一是自己要发出离心，带着自己和体内的所有众生啊，包括这个体外的所有六道众生，出离六道轮回，这是出离心。 第二呢，是这个自度度他，普度法界所有有情，这是菩提心。第三呢，要有大悲心啊，所有的众生都要做，呃，像自己的孩子、像自己的父母一样的，啊，这个众生来对待，希望他们通过我们的这个心门，我们的这个不二之门，然后能够这个在啊这个法会期间能够。 脱离六道轮回，脱离三恶道，呃，能够真正的这个得到极乐啊，得到快乐，啊，把这扇门慈悲之门打开。好，就跟大家说这么多啊。